Dios está a punto de reposicionarte. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy tengo una palabra profética para ti. Dios está a punto de reposicionarte. Esto es un tiempo donde Dios va a actuar una forma de reposicionamiento en la iglesia. ¿Qué significa este reposicionamiento? Reposicionamiento es cuando Dios pone, vas a poner cada persona en su lugar. Imagina lo que pasó, por ejemplo, con José. José, Dios le habló que él iba a ser un hombre de poder, iba a ser un hombre de influencia, pero lo que pasó al final es que se encontró en el cárcel. Y hoy hay muchos hombres de Dios, hombres de oración, hombres que tiene promesas de Dios que se encuentran como José, allí parado y no tiene salida, que no sabe cómo reaccionar a la situación que están viviendo y se siente atado, se siente eh, aplastado, se siente en una situación que no es su situación. Y tú miras por otro lado que hay muchas personas malas que están en posición de autoridad, muchas personas malas que están allí haciendo cosas, también en la iglesia, que no tendrían que ser así. Los malos ahora se han vuelto buenos y los buenos se han vuelto malos. Pero hoy tengo buenas nuevas para ti. Está llegando un tiempo de reposicionamiento espiritual. El Señor va a hacer caer los Golías, va a hacer caer los carnales como Saúl y va a levantar los espirituales como David. Va a levantar los hombres que tienen promesa, como José. Ese es un tiempo donde las promesas que de muchos años están en tu vida se van a cumplir. Y en este año va a pasar algo de extraordinario. El Señor va a poner orden en la iglesia, va a poner cada persona en su lugar, va a levantar lo que la persona han um, atado, lo que la persona han uh, descalificado el Señor lo va a calificar y también lo que se, se han calificado por sí mismos, el Señor lo va a descalificar. Va a poner orden en la iglesia porque lo que está para venir es algo de muy poderoso. y El Señor necesita de la persona correcta en lugar correcto. Entonces, si tú te identificas en esta palabra, estas buenas nuevas es para ti. Dios está para ponerte en tu sitio, Dios está para ponerte en tu lugar. ¿Cómo lo va a hacer? Como pasó con, pasó con José, de una forma sobrenatural. Él te va a levantar y te va a poner en el sitio espiritual que te corresponde, porque Dios es justo. Él no se va a olvidar. Todo tu trabajo no se va a olvidar. Todo lo que hiciste por Él. Y va a llegar el tiempo de reposicionamiento. Va a llegar el tiempo donde Él te va a posicionar en niveles espirituales que te corresponden. Con esto quiero saludarte, que pueda compartir este vídeo en tu muro, en tus grupos, eh, en cada lugar donde tú em, sabes que esta palabra puede ser de edificación, por favor, que la pueda compartir para que la palabra de Dios pueda llegar, llegar a más personas posible. Con esto quiero saludarte y hasta pronto.